Este tema en específico, pues tenemos una entrevista muy importante desde el Brasil y hablamos de Marta Suplicy, secretaria municipal de Relaciones Internacionales y exalcaldesa de Sao Paulo, que está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos y hablarnos de estos compromisos que tiene el gobierno de Brasil, sobre todo con la madre tierra. Un placer hablar con usted, Andrea, y con Morada y con los Bien, iniciamos rápidamente con las consultas, por favor, y vamos a hablar de estos compromisos climáticos que se tiene desde la Alcaldía de Sao Paulo, por favor, ¿cuáles son? Sao Paulo es una ciudad muy, muy enfocada en los compromisos eh, climáticos, pues tiene 20 millones de habitantes, y si no fuera así, que vamos passar, que vai se passar, não? Então, começamos em 2009, que se promulgou a Lei 14.933, que estabelece a política de câmbio climático no município. O primeiro grande marco normativo que prevê a regulação da agenda climática em nossa cidade. Depois, em 2018, de, de, eh, promulgamos outra lei, esta é uma lei muito importante, 16.802, que prevê o uso de fontes renováveis em las flotas de transporte público urbano de São Paulo. Nosso maior emissor de gases de efeito invernadero, ao redor de 63% e com o objetivo de reduzir a zero as emissões de gases contaminantes em los autobuses municipais até 2038. E por último, em 2022, o eh, ayuntamiento proibiu a compra de novos autobuses a diesel. Eu creio que isto foi o mais importante, porque como se tem que renovar, não vai mais renovar a diesel, então daqui a alguns anos não teremos mais buses a diesel. E isso busca aumentar sua flota de autobuses elétricos em São Paulo e cumprir com os objetivos climáticos da cidade. Hum, também temos que em 2021 criamos a Secretaria Executiva de Câmbio Climático e o Plano de Ação Climática do município de São Paulo, que se chama PANClima. Plan Clima. São dois passos fundamentais para estruturar e consolidar a agenda climática e nos compromissos do Acordo de Paris. Em São Paulo, comete e compromissos para que a cidade seja neutra em carbono até 2050. Então, aos poucos, vamos fazendo. Agora, com o Plan Clima, tem é um secretário executivo muito ativo e que planeia, e que fiscaliza Enquanto os compromissos internacionais em 2021, São Paulo se sumou às iniciativas Race to Zero, Race to Resilience, campanhas globais lançadas em La COP26 com o objetivo de reunir apoio das cidades, regiões, empresas, inversores para o desenvolvimento sustentável e inclusive de baixa emissão, com a proposta de que todos os signatários cheguem a 2050 neutralizando suas emissões de carbono. E por último, dos, os títulos, não? Isso nos deixa muito contentos porque durante a Assembleia General da União das Cidades Capitales ibero Americanas, UCSI, em 2021, a cidade de São Paulo ganhou o título de Capital Verde Ibero-Americana de 2022. O título reconhece os avanços dos esforços de São Paulo hacia ah, el fortalecimiento y la, y la consolidación de las áreas verdes de la ciudad y la biodiversidad urbana, así assim como el progreso hacia una ciudad cada vez más sostenible y más verde. Además, a principios de 2022, fomos selecionados para o projeto Transforming Cities, uma iniciativa da BBC Storyworks em aliança com a rede C40 para realizar um mini documentário sobre o projeto Unir os Pontos. Esse projeto foi um projeto na zona rural de São Paulo, que é no sul da cidade, com os agricultores. E foi um projeto que levou tecnologia e nos ajudou a comercializar seus produtos em toda na região de São Paulo, que é a área de proteção ambiental Entonces, los ayudando, continuemos a tener la sustentabilidad. Pueden morar allá, más dentro de una forma que no perjudican ayudan a preservación del medio ambiente. Perfecto, por favor, si podemos hablar ahora en qué consiste este proyecto del menú escolar sostenible. Eh, queremos saber un poco más sobre aquello. Sí, cómo no es, es un proyecto de la Secretaría Municipal de la Educación para brindar comidas saludables en las 4.000 escuelas municipales de la ciudad, con la distribución diaria universal gratuita de un total de más de 2 millones y medio de comidas con respecto a la seguridad alimentaria, alimentaria y al desarrollo sostenible. E eu penso que, <coughs> do que falei ah, antes, não? algumas dessas ações que mencionei têm a ver porque ajudaram a fazer estas comidas sustentáveis, não? Então, elas são caminham juntas, não? Foi uma, uma ação conjunta. E esse projeto recebeu o prêmio Bloomberg Philanthropies durante a cumbre C40 este ano. Então, estamos muito orgulhosos com, com essas iniciativas, que são, eu diria que não são grandes, são mas muito importantes, o impacto é muito grande, não? porque quando começa com com 4 mil escolas, não dá so, somente comida saudável aos meninos, mas os ensina a procurar comer melhor participou os nutricionistas, os professores, administradores escolares, sociedade civil, agricultura familiar, para promover um câmbio de mentalidade. Isso é o mais importante. Fomentar impactos positivos com os estudantes, chegar às suas famílias para orientar as comidas e dar a ferramenta mais eficaz para a transformação da sociedade, que é a educação. Porque Eh, San Paulo tiene muchas huertas, ¿no? Y muchos lugares también, pequeños lugares vacíos, a veces un quintal de una casa, de una habitación, que puede ser una pequeña huerta. Entonces hay que poner en la cabeza de las personas outras formas de viver e de se alimentar. Dessa maneira, pensando nas implicações do consumo de carne na crise climática e nas emissões de gases de efeito invernadero, o projeto tem como objetivo reduzir o consumo de carne. Este eu acho personalmente um problema. Eu não amo, não como carne, não me gusta. Mas as pessoas em Brasil, se não têm carne na refeição, acham que não é uma refeição então já é um problema cultural também, não é, é complicado porque mesmo na comida de los niños, quando eu me recuerdo quando começou isso há alguns anos, as madres se quedaram muito rabia, rabiosas, ¿no? Rabiosas porque, como não dão carne a los niños, que se passa, não e não entienden. E há que pensar também que muitas vezes não tem carne na casa, porque economicamente a carne é o produto mais caro. Então, as escolas é uma garantia de ter carne, que é muito importante, né? ah, comer carne, principalmente dos ninhos, dos adolescentes, com certeza. Mas isso é uma <laughs> questão polêmica, não que se discute nas escolas. escolas. E hoje também incentivamos muito os vegetais nas preparações, sensibilizando os estudantes sobre os impactos dessas eleições alimentares na saúde individual e no meio ambiente. Eu creio que esta é uma, uma preocupação eh, que vai se quedar por muitos anos esta discussão não, em nossos países. Ahora hablando por favor sobre las empresas ya que reducen su huella de carbono, ¿estas son rentables? Metiendo en la cabeza una cosa, sin reducción de carbono, sin tener la idea de la importancia del medio ambiente, eh, eh, no, no, va a caminar en el siglo XXI, va a fracasar, porque esto está ya consolidado en las mentalidades y no tiene retorno, ¿no? No tiene retorno, va a tener cada vez más exigencias. Entonces las empresas que no considerarem los daños a, a ambientales não prosseguirão. A cada dia mais la, se, eh, se comprueba que em el futuro as empresas que não defendem as causas de la sustentabilidade e responsabilidade social estarão condenadas ao ostracismo. Eh, A crise eh, climática é um problema complexo que requer uma ampla colaboração entre diferentes atores, setores da sociedade. Desta maneira, nós temos sempre que agir com rapidez, porque caminhamos muito, muito rápido para um desastre planetário climático mas também com harmonia, não? Para que tenhamos êxito. Não se pode dizer tem que ser assim. Tem que ter um trabalho de um trabalho de persuasão das pessoas, de conversa, de esclarecimento. E para isso, os ninhos são muito importantes, porque quando ninho começa a falar em sua casa, em sua madre, que não, que não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode fumar, não pode. As madres, <laughs> as madres escutam, não? Então, os ninhos, a educação e as escolas, empieza lá, com a comida eh, harmoniosa para os ninhos, uma comida sustentável, boa para a saúde e nós vamos ter que dar conta de, também de fenômenos é, meteorológicos extremos. Acá, a hora, por exemplo, em São Paulo, há quatro dias que chove, chove, hum. chove e está tudo inundado. <laughs> São problemas extremos que alguns lugares a, a perda de casas e de residências e algumas vezes, poucas vezes, mas tem até morte, dependendo, não? Né? e essas, esses, essas efemérides vão continuar a existir e cada vez mais. E isso temos que nos habituar e lutar contra, estarmos preparados para que seja cada vez menos, não? mas para isso temos que nos preparar. E a participação do setor privado, dando seu próprio exemplo e transformando suas atividades guiadas por a lógica da sustentabilidade é parte crucial da solução. E eu mirava outro dia no jornal, jornal periódico, que algumas empresas estão pondo la la, lo, lo, que vende em seus paquetes muito, eh, com muito mais ênfase e falando da sustentabilidade de seus produtos. E isso vai ganhar cada vez mais espaço na, de, de, los compradores em los supermercados. Não? Cada vez mais exemplos de empresas que estão dando passos significativos para reduzir seu ruelo de carbono e sem prejudicar suas ganâncias. Eu creio que é uma questão de matemática, de, de, de, de poder fazer esse estudo binício, não? porque não necessariamente vai perder plata, não? Não, ele, ao é contrário, pode ganhar se há bem feito e bem planeado. Então, as grandes corporações que têm mais facilidade já lo fazem, muitas, muitas não todas, <laughs> pero mas muitas E os pequenos estão começando a perceber que é um, não sei se dizem em espanhol, um nicho, um nicho de comércio que vai ser muito prestigiado. E tem que se, se se aperceber disso e, lo, e avançar em esta direção, porque cada vez mais as pessoas vão ter mais exigências para o consumo.